जो टैली को लेकर के दूसरा सवाल मुझसे पूछा गया है वो ये है कि सर टैली का कौन सा ऐसा वर्जन है जिसमें जीएसटी एप्लीकेबल है तो बड़ा आसान सवाल है लेकिन जो बिगिनर्स हैं शायद उनको जवाब ना मालूम हो या आप भी अगर टैली को पहली बार यूज कर रहे हो तो शायद इस जवाब दे पाना आपको शायद पॉसिबल ना हो इस बात का और कई बार टीचर्स भी कंफ्यूज रहते हैं इस बात को लेकर के क्योंकि वो पहली बार जब टैली पढ़ाने जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि टैली के हर वर्जन में जीएसटी एप्लीकेबल होगा और कई बार तो पुराना वर्जन रखे होते हैं जिसमें जीएसटी चालू कर पाना ही संभव नहीं होता है तो ये देखिए ये लेटेस्ट वर्जन है और अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है तो उसमें टैली प्राइम इंस्टॉल हो सकता है हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का होना चाहिए ठीक है दूसरा यहाँ पे ये है कि अगर आप ईआरपी नाइन यूज कर रहे हैं तो ईआरपी e नाइन में मिनिमम अब देखिए यहाँ पर इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें आपको ये बताया था कि टैली के कौन से वर्जन में आप वर्जन कैसे देख सकते हैं लेकिन टैली के कौन से वर्जन में जीएसटी एप्लीकेबल हो सकता है तो देखिए टैली का जो 6 पॉइंट से ऊपर का वर्जन होगा 6.0, 6.1, 6.2 मतलब 6.1, ऐसे कुछ करके जो वर्जन आएंगे उनमें आपको जीएसटी एप्लीकेबल आप कर पाओगे लेकिन उससे पहले के जो वर्जन है पुराने वर्जन जो आप यूज करते हो टैली ईआरपी e नाइन में तो वो जो है उसमें आप नहीं कर पाओगे ये याद रखिएगा या अगर आप टैली नाइन यूज करते हो और सोच रहे हो कि उसमें मैं यूज कर सकता हूं तो ये सब पॉसिबल नहीं है जीएसटी नहीं एप्लीकेबल होगा जब तक कि आप सिक्स पॉइंट से ऊपर का वर्जन आप यूज नहीं करेंगे तो ये बात याद रखिएगा प्राइम में तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है प्राइम में तो ऑलरेडी इसमें जब भी आप जाएंगे तो जीएसटी इसमें एप्लीकेबल कर सकते हैं कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी कि जीएसटी एप्लीकेबल क्यों नहीं हो रहा है तो कई बार तो आप पुराना वर्जन यूज करते हो तो उसमें जीएसटी अप्लीकेबल कहां से होगा तो समझ में आ गया होगा ठीक है ना